haces frente Tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primarosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, ah, me querer, entrégate a mí қырдан билбей неңерди ойлогучу эми мен кан темина кыргыздар качан оңголобуз а биз деген современный үй билебиз туурабы кызым романтика жасап эй кой турчу эмне кошуналарды сагындыңарбы сіздің салонға қайсы депутат келді десе сен тұрмайсың ох шошып қалады ба екенмін о көргенде эле сразу нерв қашай бастады деп қой анда тартыр алдырап қара өткенге я красивая меня сними э бампер <laughs> қатты ғой ай ай ай костюм. А его жаман киши окшойт. Негеле мага жаман кишилер жибербейбиз го. Нурик родной, бактылуу бол. Нени не илеп отурсуң сен? Вот что значит актриса. Мужской байпак жаңа эле бир байкке берди. Түшүнүктүү? Түшүнүктүү. Баарыңыздарга салам. Бүгүн барлық актерлар қатысқан э, сценалар екен ошондуктан бүгүн барлық актерлорду көрсөтөм эми баардык дегенде э, жарымдан көбү да мына э, чү деген деле менин конкурентим <laughs> мека мека оу Женя сейчас такая страшная. Страшная? Да. Я красивая, меня сними. Э? Потому я сегодня аябай шишип калыптырмын кана мен алсам? Собственный болып тұрады ғой. <laughs> Привет! жоқ күлгенде ше асхат байке сіз эмне еще атасыз ба еще э е ушинтип ұшынып экен адам э кандайсың эй салам алейкум ассалам молодец алейкум молодец қарабайсың кофе ішіп отпай ей кофе ичип атпайбы ей ушундай экен да силер уже жақта турасыңар да бияктан эшиктен чыгып шығып неметіп жатқан болады ызы шулап ызы шулап бирдемени салып там сіздер неметіп атасыңар I'm not starter. Sağınam seni sağınam. Да, да, да, да, да, да. ra. Сдурдурда отасың? Чё курите? Чё курите? Чё курите? А хлеб? Хлеб. Нан. О. А книга? Книга. А, китеп. О. Чё курите? <laughs> әңгіме ғой бұл жаңағы мать драконов вампир қатты ғой түгіне иә мать драконов қой бұл иә е кімелер вампир да бүгін тарықта бірінші жолы <laughs> менің төрт тілі сөзім бар екен мына эми акчаны кимден алам өлі даярданыш керек эмичи эми акчаны кимден алам Men акчаны кимден алам? Эми акчаны кимден алам? Эми акчаны кимден алам? Сиздин канча текстіңіз бар экен бүгін? Вообще жок. А, вообще жокпу? Вообще жок. Менки сизден орурак экен кичине. Эмне деген текст? Эми акчаны кимден алам? Ай, жаттайм анда. О, жаттап атам. Камера Just another sunny day мына біздің актерлар репетиция қылып просто рольда сөз жоқ да менікі сені күтемін ezilip bütün Ay ay ay ezilip bütün Уағында қытшыраған мейманханада тартып атабыз ысыкөл мейманханасы байқұш авалы мышық илағыдай ташталып қалған қаралбай қалған Қарал түсі ұқсайды атай мырза ассалаумағалейкум салам. қандайсыңар жақсы ошондо кимдин ролун ойнойткансыңар аябай жаман киши окшойм эмнеге эле мага жаман кишилерди берип бересиңер жашоодо жакшы эле кишисиңер э негизи э ә? жашоодо өтө жөнөкөй өтө мындай кичипейил ә, такыр керсейбеген ә, дайыма күлүп жайнап жүргөн киши да. ошол историяңыз жакшы экен алдыгы балаңыз америкадан заказ берет э мартта ооба бұл футболканы анан майда туулган күнүмө анан анан пандемия болуп калып мына эки үч күн болду келгениме азыр эки үч күндөн бери кийип чечпей эки күндөн бери вообще же сиздикичи мен Біздің биздин актерубуз чагалдак аты элдин баары чаки деп экен асанов султан Саганович, вы обвиняетесь... Вам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона сомов. түсінікті түсінікті Мен мында ғана тұрсыздар ғой жоқ мында на колени посадят на колени мінекей фильмдерде дегенде кинолар деген алмас тұрсақ болмайды ладно өзіңіз біле егер айтпай деген негізінде сары кішілер Aktorlar dayarlanacak. Репетиция. Вот, смотрите, Нурик, родной, бахтлы ол. Эй, это артпа, эй. Не, не он, блядь. Не он, блядь. мен тиги заранее кешірім сұрап нормально сұратшы нормально сізден бе жақтан жақтан құрметті қырғыз элим кечирип койгула бирок мен заранее сурагам кечирим кечирим сурагам азыр деле сұрап қоя берейін съемка учурунда байкелер автоматы менен тактаган нормально сурачы да барып эле башты ийип күнөөлдөбүз го түшүрүп байкемо туйға шықпай ма шықпайды адам кешіріп қойғыла общий биту салдыңар бе общий неме на крупнее средний а ничего себе такие быстрые быстрые вот что значит актриса <laughs> образ беремін деп А? Я, я сначала это, не верил, что она беременна. Да. Думал, что он беременный, да? Да. Так что это делать О, да. Не буду требовать вообще. Sen az kaçadasın? 10. 10'da? Девушкаң бар, а? Девять с половиной. Девять с половиной. Девушкаң бар, а? У меня тоже. У меня тоже? Девять лет ну, парень. Чего? Ух, блин. Мен ал уақытта только чүк ойнап мало. Мен бияққа істейін да? Мен өзім камерама істейін Только, только, только. Сен қармалап атып биыл эмеде деген асфальт жаткырабыз деп анан эмдиги жылкы калып калды эми быйыл кышка чейин эметип жатып как обычно как кыргызда кыргыздар кылгандай кылдыңар биринчи асфальт салынга анан кийин канал тешип туруп как обычно анан акырында анан труба өткөрүп суу өткөрөсүңөр да ошондой го мындай баардыгы бүтүп анан асфальт кайра бүтүп жамалып жанагы ортосу бүткөндөн кийин жок анан асфальтты казып туруп казып туруп труба коюп туруп ошол бойдон жасалбай дагы эки ай туруп <laughs> кичине туруп туруш керек кичине туруп туруп анан кийин анан болду анан нормально кичине кичине шалтай коюп жүрө бересиң <laughs> это стандартно ошто деле ушундайбы э кыргызстан полный ушундай го кыргызстан полный ушундай эмне болду анчалык эй эмнени эмне илеп атасың сен эй жок эмнеге жашоодо өзүм ушундаймын э ушундай ыйлаксыңбы күлдіртпеңіз да е қандайсың айдана деканың фанаттары апей анық емес пе қандайсыңар анжеликаның фанаттары қандайсыңар лджейдің фанаттары е мое анда мынтип азыр актандын фанаттары е десеңер э бүйтип бараң ура деп е ооба е кандайсыңар актандын фанаттары эки дос бала 600 мерседестер жаңы шығып аткан кездечи экөө сүйлөшүп отуруп мелдешесиңби азыр дейт өйткені қанша мелдешесиң эмнеге мелдешебиз эмне кыласың тиги шесть сот мерседес жаңы алган дейт кымбат дейт машиначы мен азыр үстүнө чыгып туруп прям ортосунан лом менен ичине киргизе саян ой койчу ыйлап чыктап араң алдың араң жеттиң сая албайсың кел миң долларга мелдешебиз давай мелдешебиз деп экөө миң долларга мелдешип туруп машиненің несі үстіне машинаның үстіне чертіп ломдап тұрды кіргізесі айтып жатыр келесі жиндейді өлі достары берейін мың доллармен мәселе тиги бала эме төлем мелдештен кийин миң долларын берип турду эки күндөн кийин эле айдап келди теңде эмне келе сой миң доллар үчүн ушул жыйырма миң отуз миңге алган машинаңды сайт салдым деп достор айтса мен өзім машинада люк болғанын жақсы көремін ал мен сөйлессем люкті сегіз жүз долларға салып береміз деген дейді <laughs> айтып бәрі кесіп алып тастап тұрған люк қойып алыпты келе аняға не дейсің аня гө керек деймін гө нужен нам дейді скажите чтоб что скажите чтоб гө принесли <laughs> түсінді ма тогда она гу делает да аня нам нужно гу сделать грудь сделай гу сделать гу ну асхатбайке сам черный какой гу көздерің күйеді ғой тіміле мами мышықсың ғой сен андан гөрі байпағымды тапшы мына байпақты кім берді мужской байпақ жаңа эле бир байке берди бұдың ұшып жатады деп жөн эле көчөдөн кетип баратып өлөрүп койду чечип жөн эле бир кармап алып байпак бирлешип <laughs> анан мен кие элекмин кийип ал деп берип койду жаңы сен массың ғой алмагабы орусунан тандабайтын эң мыкты актеру бул комментарийлерден мени мактап койсоң өлүп кетесиң мен эми калп айтпайм да мен неге элди алдашым керек айтшы мага мен деп деппи ооба ичүүчү суу менен камсыздоо жана таштандыларды ташып чыгаруу кызматтары үчүн акы төлөбөө жакындарыбыздын жана өлкөбүздүн баардык жарандарынын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн жана тазалык ден соолуктун булагы өз убагындагы төлөмдөр кызматтардын үзгүлтүксүз уламы